Thank you. Загородный клуб «Александр», мы следуем за командой. Чуть далее мы посмотрим на то, как же команды все-таки приготовят эксклюзивное итальянское блюдо. друзья, давайте еще раз поаплодируем себе. Группа «Семья» с праздником, друзья, еще раз. Спасибо.